شرطة واحدة شرطة واحدة لإحياء ذكرى شهداء محمد محمود تعلن وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركين في إحياء تلك الذكرى وتدعو الكافة لشدة الانتباه واليقظة حتى لا يندس بينهم من يكدر سلامها أو يحيد بها عن أهدافها وبهذه المناسبة فإن وزارة الداخلية تقدم تعازيها لكل شهداء الثورة الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني الذي سيسطره التاريخ في تلك المرحلة الفارقة من عمر الأمة عاشت مصر حرة أبية والمجد لشهدائها